Herzlich willkommen zu meinem zweiten Vlog. Das da im Hintergrund ist Dortmund. Und wie man auch schön sehen kann, es ist angenehmer Frühling, Wind, Eiseskälte und so richtig blühen tut auch noch nichts. Aber es liegt noch Schnee. Ist das nicht schön, wa? Und windig ist, kann man vielleicht auch sehen oder hören. So, ich erkläre euch jetzt mal ein bisschen die Lokalität. Also, ungefähr hier liegt das Westfalenstadion. Neudeutsch Signal Iduna Park. Kann man aber direkt vergessen. Das Höschkasometer. Steht da. So, das ist eins der Dortmunder Wahrzeichen. Der Florian-Turm. Und was man im Prinzip hier sehen kann, das ist das Hochhaus von Langeloh. Ja, sozusagen eins der Wahrzeichen vom Dortmunder Süden. <laughs> so, für alle, die sich immer gefragt haben, warum das Grüngrün so heißt, wie es heißt, das ist ein Grund. Das ist die Ruhr. Im Prinzip ungefähr der südliche Rand des Ruhrgebiets. Das ist das Ruhrtal-Viadukt. Eine alte Eisenbahnbrücke. Eigentlich sehr schön. So, da sind wir wieder zu Hause. War ein schöner Tag, ne? Lese ich euch mal den Kalenderspruch von heute vor. During the 500 years that preceded the birth of Jesus Christ, four great religious civilizations flourished. Ancient Israel, Classical Greece, Confucian China and Buddhist India. The fact of their simultaneity is remarkable enough. Alan Wolf. Okay. Na denn? dann würde ich mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.